सदासि नो सदासीत् तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहा किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहा था thank you करता करता है वाह करता उनसे आकाश में रहता सदा अध्यक्ष बना रहता वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है किसी को नहीं पता नहीं पता नहीं है पता भारत की खोज में मैं इतने दिन मसरूफ तो रहा मगर आखिर कुछ पाया भी कि नहीं क्या यह महज मेरी गुस्ताखी थी कि मैंने हिंदुस्तान के चेहरे से नकाब हटाकर देखना चाहा कि अब उसका असल रूप क्या है और माजी में क्या रहा होगा आज हिंदुस्तान 80 करोड़ मर्द औरतों का वतन है जहां हर एक अपने अलग ख्याल और तस्वुर की दुनिया में रहता है जब आज ये कैफियत है तो उन अनगिनत इंसानों की बेशुमार नस्लों के अतीत को समझना और भी दुश्वार है लेकिन कुछ तो है जिसने इन सबको एक ही सूत्र में बांधा था और आज भी बांधे हुए है हिंदुस्तान एक जुग्राफी और माशी इकाई है जिसकी तहजीब अनेकता में एकता को अपनाती रही है उन विरोधाभासों का पुलंदा है जो मजबूत मगर महीन जंजीरों से जुड़ा है पुरानी गाथाओं की तरह उसमें मायावी स्वरूप है वो एक अफसाना है एक ख्याल है एक ख्वाब है एक प्रतीक है मगर साथ साथ ठोस हकीकत भी है मौजूद और व्यापक रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि मुझे भारत से प्रेम है मगर इसलिए नहीं कि मैं भूगोल की देवी मूर्ति का पुजारी हूँ ना ही इसलिए कि मैंने इत्तफाक से इसकी धरती पर जन्म लिया है बल्कि इसलिए कि भारत ने युग युगांतर की उथल पुथल में भी उन जीवंत वाक्यों को जिंदा रखा है जो उसकी महान हस्तियों की दीपित चेतनाओं की देन थी आदिकाल से ही भारतीय विचारक सृष्टि के रहस्य के बारे में सोचने लगे और ऋग्वेद के मशहूर नासदीय सूक्त ने जो सवाल उठाए सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहा किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहा था नहीं थी मृत्यु थी अमरता भी थी स्वयमेव फिर भी नहीं था कोई कुछ भी परम तत्व से अलग या परे भी कर वह जगह कवियों ज्ञानियों ने जाना असत और सत का निकट संबंध पहचाना पहले संबंध के किरण दाग तिरछे परम तत्व उस पल ऊपर या नीचे वह था बटा हुआ पुरुष और स्त्री बना हुआ वरदाता मही मोक्तांति के वसुदा सदा हो गया सृष्टि ये बनी कैसे किससे आई है कहाँ से कोई क्या जानता है बता सकता है देवताओं को नहीं ज्ञान वे आए सृजन के बाद सृष्टि को रचा है जिसने उसको जाना किसने का काम है करता करता है वह अकर्ता मुझे आकाश में रहता सदा अध्यक्ष बना रहता वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है किसी को नहीं पता नहीं पता नहीं है पता उत्तर वैदिक काल में रचे उपनिषद इसी ख्याल को आगे बढ़ाते हैं आत्मा क्या है सृष्टि और रचयिता क्या एक हैं या अलग कठोपनिषद में नचिकेता और यम के वार्तालाप में इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश की गई है महाराज वो क्या है जो धर्म और अधर्म से अलग कर्म और त्याग से परे भूत और भविष्य के उस पार है नचिकेता जिस पद और लक्ष्य की महिमा वेद गाते हैं जिसके लिए तपस्या की जाती है जिसके लिए मनुष्य व्रत अनुष्ठान करता है गहन अध्ययन करता है वो एक ही शब्द में समाया हुआ है वो शब्द है ओम ये शब्द ही ब्रह्म है यही परम है जो इसे जान लेता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं मुक्ति को प्राप्त करने का यह सबसे ऊंचा साधन है सबसे बड़ी उपासना है वो ज्ञान स्वरूप आत्मा है अजन्मा है अमर है सनातन है नित्य है पुरातन है मृत्यु के बाद शरीर की समाप्ति हो जाती है पर वो सतत विद्यमान रहता है नचकेता अगर मारने वाला सोचता है कि मैं मारता हूं और मरने वाला सोचता है कि मैं मर गया हूं तो दोनों ही ना समझ है दोनों अज्ञानी हैं मनुष्य के भीतर बैठा सनातन न तो मारता है न मरता है महाभारत रामायण महागाथाओं के युग में जब सत्ता और नैतिकता के सवाल उठे तो शांति पर्व और भगवत गीता में उन पर गंभीरता से विचार किया गया अर्जुन को भगवान कृष्ण का उपदेश इस कश्मकश को स्पष्ट करता है इसके बाद हर युग में गीता के नए अर्थ खोजे गए कृष्ण अपने ही बंधु बांधवों को युद्ध की इच्छा लिए तैयार खड़ा देख मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं मुंह सूखा जाता है शरीर कांप रहा है भयानक रोमांच होता है डांडीव धनुष हाथ से फिसला जाता है सारी त्वचा जली जा रही है मैं अटल खड़ा रहने में भी असमर्थ हूं मन भ्रमित हो रहा है बुरे लक्षण दिखाई दे रहे हैं हे केशव युद्ध में स्वजनों को मारने में मुझे कोई भलाई नहीं दिखाई देती नहीं चाहिए मुझे विजय राज्य सुख ऐसा राज्य हमारे किस काम का ऐसे सुखों या ऐसे जीवन से क्या लाभ जिनके लिए हम राज्य विलास और सुखों की कामना करते हैं वे सब तो यहां अपना जीवन धन छोड़कर खड़े हैं गुरु पिता पुत्र और पितामह चाचा ससुर पोते साले और दूसरे सगे संबंधी नहीं हे कृष्ण यदि ये मुझे मार भी डालें तो भी मैंने नहीं मारूंगा धरती तो कम है तीन लोग का राज्य भी मुझे मिले तो भी मैं इनका वध नहीं करूंगा हे अर्जुन संकट की इस घड़ी में यह निराशा कैसी श्रेष्ठ जन तो सदा इससे अपरिचित रहते हैं ये भावना तो अपेश का कारण है अर्जुन नापुंसक ना बनो पार्थ तुम्हें यह शोभा नहीं देता हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़ हे शत्रु विनाशक उठ खड़े हो मधुसूदन भीष्म पितामह और गुरु द्रोण पर इस युद्ध में कैसे तीर चलाऊंगा मैं दोनों पूज्य हैं मेरे ऐसे सम्मानित गुरुओं का वध करने से तो इस लोक में भिक्षा मांग कर जीना अच्छा मैं कायरता के दोष में डूबा हुआ हूं मती मारी गई है मेरी कर्तव्य की राह से भटक गया हूं मैं इसीलिए पूछता हूं हे कृष्ण मुझे वो उपाय बताएं जो निश्चित ही कल्याणकारी हो मैं आपका शिष्य आपके शरण में हूं मुझे शिक्षा दीजिए तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए और फिर बुद्धिमत्ता की बातें कर रहे हो अर्जुन बुद्धिमान तो कभी मरे हुओं या जीवित लोगों के लिए शोक नहीं करते ऐसा कोई काल नहीं हुआ जिसमें मैं न रहा हूं या तुम ना रहे हो या ये राजपुरुष ना रहे हूं और ऐसा कोई काल होगा भी नहीं जिसमें हम सब न रहे जैसे कोई मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़ नए वस्त्र धारण करता है वैसे ही जीव आत्मा एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर को धारण करती है अपने कर्तव्य को देखते हुए तुम्हें भय नहीं करना चाहिए क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से कल्याणकारी और कुछ नहीं होता कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है उसके फल पर कभी नहीं कर्मों का फल तुम्हारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए और ऐसा भी ना हो कि कर्म ना करने के प्रति तुम्हारी आसक्ति बढ़े फिर आगे चलकर भगवान बुद्ध ने इसरार किया कि रिवायत और लीक के मुताबिक सोचना गलत है तर्क से जो पहचाना जाए वही सही है जिसे इंसान अपनी समझ बूझ से स्वीकारता है मत करो विश्वास मत करो विश्वास केवल इसलिए क्योंकि वो तुमको बताया है या कि वो परंपरा से पास आया है या कि उसको स्वयं तुमने सोचकर अपना लिया है मत करो विश्वास उसका जो कहा गुरु ने तुम्हारे क्योंकि श्रद्धा है तुम्हारे हृदय में गुरु के लिए तुम परीक्षण करो स्वयं ही उचित विश्लेषण करो और जब पाओ कि कोई एक विचार सबके लाभ का है बहुजन की भलाई का कल्याण का सब प्राणियों के तुम करो विश्वास उसका और जुड़कर रहो उससे वही केवल एक होगा पथ प्रदर्शक क्योंकि वो विश्वास होगा स्वनिर्मित इसलिए होगा सुनिश्चित भगवान बुद्ध के अनुयायी सम्राट अशोक महान की चेतना को हिंसा अहिंसा सद्भाव और सत्ता के सही और गलत उपयोग के सवालों ने उलझाया जय हो महाराज जय विजय अपशब्द जैसे लगते हैं अच्छा किया तुम चले आए मन की शांति तो मिली इतने बड़े युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद भी इतने अशांत क्या बात है भाई तुम ही बताओ तिस्सा क्या मेरे बच्चे की मृत्यु दैवी प्रकोप के कारण हुई कि मुझे मेरे पापों का दंड मिल जाए कैसे पाप लाखों सैनिकों के रक्त से हाथ सने हैं मेरे क्या मृत आत्माएं मुझे दंड देना चाहती हैं देख रहा हूं कि पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं आप अच्छा है अभी तक आत्मा मरी नहीं भाई अशोक आप अपने बच्चे की मृत्यु के उत्तरदायी नहीं किंतु उन लाखों सैनिकों की मृत्यु के उत्तरदायी अवश्य हैं मैं क्या करता साम्राज्य की रक्षा के लिए करना पड़ा साम्राज्य गौतम बुद्ध का कहना है कि जिस राजा ने धरती का एक टुकड़ा जीत लिया है वो दूसरा भी जीतना चाहेगा सारी धरती जीतने के बाद वो आकाश पर राज करना चाहेगा इसी प्रकार मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी अधूरी इच्छाएं ले ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और साथ में कुछ नहीं जाएगा कोई नहीं जाएगा अशोक मुट्ठी बांधे आना है हाथ पसारे जाना है मैं क्या करूं मेरे भाई गौतम बुद्ध के शरण में आ जाइए इसी में आपकी मुक्ति है एक योद्धा के जीवन कर्म और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में विरोधाभास है तिस्सा सम्राट के रूप में मेरे कुछ कर्तव्य हैं भगवान बुद्ध की शिक्षा सबको समान समझो सबसे प्रेम करो क्या यह शिक्षा मुझे अपराधियों को दंड देने की अनुमति देगी क्यों नहीं दंडनीय को दंड और प्रशंसनीय को प्रशंसा मिलनी ही चाहिए अपराधी को दंड राजा की भावना के कारण नहीं उसके दुष्कर्मों के कारण मिलता है और युद्ध में हुआ रक्तपात अकारण है तो निंदनीय है किंतु शांति स्थापित करने के सभी प्रयत्नों के बाद यदि कोई राजा युद्ध में उतरता है तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता इस स्थिति में वो शत्रुओं के हाथ मारा भी जा सकता है यदि वो विजयी होता है तो उसे सांसारिक वस्तुओं की क्षणमंगुरता को नहीं भूलना चाहिए उसे समझना चाहिए कि कुछ भी स्थायी नहीं है उसकी विजय भी नहीं एक ही उपाय है स्वयं को शांत रखकर अपने मन से घृणा निकाल दें विरोधी को अपने बराबर का स्थान देकर कहें आओ आओ हम शांति से रहेंगे भाई बनकर रहेंगे अशोक कलिंग के युद्ध में आपको महान सफलता प्राप्त हुई है कि किंतु जब आप स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो यह सफलता महानतम होगी तुमने सत्य के सत्व को पा लिया है तिसा तुम मेरे साथ वापस राजप्रसाद चलो मेरे गुरु बनकर नहीं यह संभव नहीं है मेरे लिए ना मैं इस योग्य ही हूं चौमासा बीत चुका है अब भ्रमण करना होगा भ्रमण के लिए बाद में चले जाना अभी मेरे साथ राजप्रसाद चलो गौतम बुद्ध ने हमारे लिए कुछ नियम बनाए हैं उनका पालन करना ही होगा ठीक है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा एक भिक्षु का जीवन जी सको तो चलो पेट की आग बुझाने के लिए भिक्षा मांग सको तो चलो धरती को बिछोना मानकर आकाश ओढ़ सको तो चलो उबड़ खाबड़ रास्तों पर बस किस्सा मैं चलूंगा उपवास वर्त से क्या होता फिर आए अपर जैसे भक्ति संत जिन्होंने ऊंच नीच रीति अनुष्ठान सबको त्यागने की ठानी और जिन्होंने निर्गुण या सगुण देवता और भक्त के बीच किसी दूसरे की आवश्यकता को नकारा ये पागल ही नहीं अधर्मी भी है पाप का प्रचार करता फिरता है महाराज राजमहल की चार दीवारी से बाहर निकलकर सुनिए कि लोग क्या कह रहे हैं उनका कहना है कि वो इन पुरोहितों से डरते हैं क्योंकि इनकी बातें उनकी समझ में नहीं आती अहिंसा की बातें करने वाले इन लोगों से वो इसलिए डरते हैं क्योंकि वो उनकी कल्पना से कहीं अधिक क्रूर हैं उनका कहना है कि भगवान ने इन्हें भुला दिया है अच्छा पर तू तो उन्हें सीख देता है कि जो कुछ पवित्र पावन है उसे छोड़ दो मैं तो उन्हें सिर्फ यह शिक्षा देता हूं कि यदि वो भगवान के साथ संबंध बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है नीच जात के लोगों स्त्री को आरती उतारने की शिक्षा तुम ही देते हो ना हमने जाना है कि भगवान हमारी कल्पना से कहीं अधिक दयावान है वो छोटी जाति के लोगों या स्त्रियों से डरता नहीं है क्या हम उसे इनसे छिपा कर रखें क्या तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगता देश निकाला मौत कोई भी व्यक्ति हमारा मार्ग नहीं रोक सकता न हम मृत्यु से डरते हैं न नर्क का भय हमें सताता हमने स्वयं को प्रभु के चरणों में डाल दिया है वही हमें ऊपर उठाएगा रुकिए आप आप कहां जा रहे हैं वापस उन्हीं के शरण में अगर आप हमारे साथ चल सकें तो चलें जीवन में कुछ सार नहीं है जीने का अधिकार नहीं है जीवन में कुछ सार नहीं है जीने का अधिकार नहीं है हर चिन्ह हर दिन ऐसा गाता मुझसे सौ सौ पाप कराता हर चिन्ह हर दिन ऐसा गाता मुझसे सौ सौ पाप कराता मेरे हाथ आ जाए तो भारत में इस्लाम के आगमन के बाद एक नया स्रोत मिला हाँ। जो अरब तहजीब में यूनानी और ईरानी असर को साथ मिलाकर यहाँ पनपा अलबेरूनी जैसे विचारकों ने फिर भी सुल्तान को जिले सुबहानी यानी जिन पर खुदा का साया है स्वीकारने से इनकार किया कहो अलबेरूनी तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं हूँ अमीर महमूद पर कैदी को अपनी ख्वाहिश पूरी करने की आजादी नहीं होती अबू रेहान एक सुल्तान को इस तरह जवाब दिया जाता है सुल्तान क्या होता है यह आपने कभी सोचा है सुल्तान वो होता है जो तुम जैसे नजूमियों की मदद करता है और सुल्तान वो होता है जो बिलाहक एक सल्तनत पर कब्जा करता है और फिर मजहब और मौके का सहारा लेकर बगदाद के खलीफा से इस नाजायज हक को जायज करने की इजाजत मांगता है अपने तख्त को बचाने के लिए वो कई खानदानों कबीलों और पुराने हुक्मरानों के मददगारों को गुर्बत और मुसीबत में डाल देता है कुछ को माफ करता है बाकी को खत्म करवा देता है कुछ को कैदी बनाता है बाकी के सर कलम करवा देता है और बगैर ये सोचे कि उसे भी हशर के दिन जवाब देना होगा तुम एक रोशन दिमाग इंसान हो अलबेरूनी मगर खेल के उसूल से नावाकिफ लगते हो आ इस्लाम की मध्यकालीन सूफी प्रेम मार्गी परंपरा ने इश्क मजाजी यानी इंसान से प्रेम को इश्क हकीकी यानी खुदा के प्रेम का एक मार्ग या सीढ़ी माना जुनून के तस्वूर को दुख और दीवानगी की हद तक भक्ति मार्ग का एक अंग बनाया जैसा हमें खुसरो की फारसी हिंदी शायरी में दिखता है उत्तर भारत के भक्ति संत कवियों ने फिर एक बार सारी रिवायतें उलटनी शुरू की खास तौर से कबीर ने जिन्होंने मजहब जात लिंग किसी भी फर्क को हिमाकत समझा और सिर्फ एक निर्गुण ईश्वर को स्वीकारा हमरे राम रहीम करीमा हमरे राम रहीम करीमा रुक जाओ ये यहाँ क्या चल रहा है क्या बना यहीं पर कबीरदास का सत्संग होता है और वो आदमी है कबीरदास उसे यहाँ बुलाओ मैं उससे मिलना चाहता हूँ कबीरदास जहां पना बुला रहे हैं अच्छा तो तुम ही कबीर दास हो मैंने तुम्हारा नाम तो सुना था मैं तुमसे मिलना चाहता था यहां ये क्या कर रहे थे भगवान का नाम लेते हैं साहब तुम सिर्फ दरवेशी ही करते हो या कोई और काम धंधा भी करते हो मेरा मतलब है कि भीख मांग कर खाते हो या जुला हूँ साहब कपड़ा बुनता हूँ वो मेरा गुरु भाई रायदास चमार है सेना नाई का काम करता है और बशीरा बिजती है अच्छा तो तुम फकीर नहीं हो मैं सोचे बैठा था कि तुम फकीर हो तुम फक्त खुदा की इबादत करते हो तुम तो दुनियावी आदमी हुए मैं तो खुदा का बंदा हूँ साहब मेरा मजहब इंसान की मोहब्बत है खुदा की बंदगी है तुम्हारा कोई दीन तो होगा ही तुम इबादत तो करते होगे मैं तो उस खुदा की इबादत करता हूँ जो हर इंसान के दिल में रहता है इस घट अंतर बाग बगीचे इसी में सृजनहारा इस घट अंतर सात समुंदर इसी में नौ लख तारा इस घट अंतर पारस मोती इसी में परखन हारा इस घट अंतर अनहद गर्जे इसी में उठत पुहारा कहे कबीर सुनो भाई साधो इसी में साई हमारा मगर ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं हुआ मैं फिर पूछ रहा हूँ फकीर कि तुम्हारा मजहब क्या है मैंने मजहब छोड़ दिए हैं साहब मजहबों को छोड़ दिया है ये कैसे हो सकता है अभी तो तुम खुदा की जात की बात कर रहे थे पर खुदा की जात तो कोई मजहब नहीं है रोजा नमाज मजहब है पूजा पाठ मजहब है व्रत उपवास मजहब है तो फिर जो तुर्क रोजा नमाज न रखे वो तुर्क नहीं है जो हिंदू व्रत उपवास न करे वो हिंदू नहीं है एक ही तो है पर मैं हर इंसान को हिंदू और तुर्क की नजर से नहीं देखता हिंदू हिंदू है मुसलमान मुसलमान है हिंदू का बेटा हिंदू ही तो होगा पर जन्म से तो सभी इंसान है वरना ब्राह्मण का बेटा माँ की पेट से तिलक लगाकर पैदा होता और तुर्क का बेटा खतना करके ये क्या बक रहा है फकीर तुम्हारे ये फलसफे तुम्हें बहुत दूर नहीं ले जाएंगे मुझे बहुत दूर नहीं जाना है साहब मैं तो सिर्फ अपने मालिक के चरणों तक पहुंचना चाहता हूँ एक इंसान के दिल से दूसरे इंसान के दिल तक जाना चाहता हूँ यह आदमी दीन की तोहिन करता है रोज नमाज को बुरा भला कहता है यहाँ तक कि मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर उल्टा सीधा बकता रहता है मैं तो सोच रहा था कि मैं तुम्हें दिल्ली लेकर जाऊंगा और शेख तकी साहब से मिलवाऊंगा मगर मैं देख रहा हूं कि तुम खपती और जनूनी आदमी हो और अपनी उल जलूल बातों से यहां बदमनी फैला रहे हो बोलो तुम्हारा मजहब क्या है एक निरंजन अल्लाह मेरा हिंदू तुर्क दुई नहीं मेरा पूजा करूं न नमाज गुजारूं एक निराकार हृदय नमस्कारूं ना हज जाऊं न तीर्थ पूजा एक पिछाणी तो क्या दूजा कहे कबीर भरम सब भागा एक निरंजन सो मन लागा इसे शहर से बाहर ले जाओ और हटाओ इन लोगों के यहां से निर्भय निर्गुण गाऊंगा मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में आज का दिन एक बहुत ही खास दिन है मैंने आप सबको इसलिए यहां बुलाया है क्योंकि आप सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं कबीर के विचारों को आगे बढ़ाकर मुगल बादशाह अकबर ने सद्भाव और भाईचारे की ओर अपनी तरफ से एक कदम लिया आप समझ सकेंगे कि मैं जिस दीन इलाही का ऐलान करने जा रहा हूं उसके माने क्या हैं राजा मान सिंह जी आप इस दीन इलाही के शागिर्दी कबूल करना पसंद करेंगे हजूर मैं तो अपनी जान हमेशा हथेली पर रख कर चलता हूं शागिर्दी का तो बड़ा प्रमाण को नहीं दे सके पर जब इसका मतलब कोई और धर्म से है तो एक बात साफ है मैं हिंदू हूं पर आप हुक्म करो तो मुसलमान भी हो जाऊंगा इन दो धर्म को छोड़ मारे को और कोई धर्म को नहीं दिखे राजा मान सिंह डरने की कोई बात नहीं तीन इलाही को कबूल करने के लिए किसी किस्म का दबाव या जबरदस्ती नहीं है फिर भी आपका जवाब सुनकर ऐसा लगा कि इस नए मजहब के बारे में लोगों के दिमाग में कोई गलत फहमी है तीन इलाही सिर्फ एक इंसानी फर्ज है मैं तो यहां तक कहूंगा कि हर बादशाह के लिए इंसाफ और अपनी रियाया के लिए बेहतरी से बढ़कर कोई इबादत नहीं तकरार तब शुरू होती है जब हुक्मरान हुकूमत के मसलों को नजरअंदाज करके दीगर मामलों में उलझ जाते हैं जी जनाब क्यों खुदा और ठीक वैसे ही जब कोई मजहबी सल्तनत के मामलों में हिदायत देने लगता है हम नहीं चाहते कि हमारी सल्तनत करामत परस्ती का शिकार बन जाए और उसका इस्तेमाल सिर्फ किसी एक खास मजहब की तरक्की के लिए किया जाए जब ऐसा होता है तो सल्तनत की तरक्की नहीं हो सकती तरक्की तब भी नहीं होती जब हुक्मरान मजहब और सियासत के बीच में झूलने लगता है आपने ठीक कहा हुजूर एकदम ठीक इसलिए हम ये तीन इलाही का ऐलान कर रहे हैं इसको कबूल करने वाले के लिए चार चीजों की कुर्बानी देना जरूरी है और वो चार चीजें ऐसी हैं जिनसे आम लोग बेहद मोहब्बत करते हैं बताओ अब्दुल फजल तीन इलाही कबूल करने वालों को अपनी तमाम जायदाद जिंदगी शहरत और अपने अकीदे को बादशाह के नाम कुर्बान करने को तैयार होना चाहिए तो बताइए आप में से दीन इलाही का पहला मुखलद कौन बनना चाहता है जरूर क्या ये शर्फ मुझे हासिल होगा अकबर के परपोते औरंगजेब और शिवाजी में इसी मुद्दे पर वाद विवाद हुआ शिवाजी आप खफा होकर भरे दरबार से उठकर चल दिए क्या हम इसकी वजह पूछ सकते हैं दकन के राजा को पंच हजारियों के बीच खड़ा करना क्या आपको शोभा देता है जाहिर है इतना छोटा अहदा आप कबूल करने को तैयार नहीं यह हमारे कारकुनों की गलती है हम आपके साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं आप हमारे छोटे भाई जैसे हैं आपके भाइयों के साथ क्या सलूक किया गया है ये हमें अच्छी तरह मालूम है शिवाजी हम आपकी साफ गोई की दाद देते हैं हम मराठों के साथ दुश्मनी नहीं बढ़ाना चाहते आप जो सुलहनामा चाहते हैं कहें हमें मंजूर है हम आपकी तख्त नशीने को भी मंजूरी बख्शने के लिए तैयार हैं यानी हम आपकी इजाजत के साथ राज्य अभिषेक करा सकते हैं आप बहुत जल्द खफा हो जाते हैं इस मुल्क में चला आता 200 साल पुराना दस्तूर यही रहा है मुगल साम्राज्य खुद 200 साल पुराना नहीं है हुजूर और बाकी राजा दिल्ली की मेहरबानी के मोहताज रहे ये परंपरा तो सौ साल पुरानी भी नहीं है मगर इन सौ सालों में किसी ने आजाद राज कायम करने का ख्वाब नहीं देखा है अनेक वर्षों के बाद तकन के एक हिस्से में हमने अपना राज्य बसाया जहां इससे पहले बद इंतजामी के अलावा और किसी का राज नहीं था क्या वहां की बद इंतजामी के जिम्मेदार हम हैं वो इलाका आपका था कब आपकी जिम्मेदारी तो बस इतनी है कि आपने अपने बुजुर्गों की बनाई हुई लीक को छोड़ दिया हमारे बुजुर्गों ने क्या कर दिखाया है इसे हमें आपसे सुनने की जरूरत नहीं है आपने जो नीतियां अपनाई हैं उससे देश का कल्याण कभी नहीं हो सकता शिवाजी जी तुम्हारी इतनी हिम्मत के तुम हमारे सामने हमारी तबाही की बात करो अगर हमने राजा जयसिंह से वादा ना किया होता तो इस हिमाकत की कीमत तुम्हें अपना सर देकर चुकानी पड़ती हम तुम्हें रुख्सत देते हैं साहब अगर तुम दिल्ली के तख्त के साय में नहीं रहना चाहते तो मत रहो हम भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते राम सिंह इसे सलाबत खां की हवेली में रखा जाए कड़े पहरे के साथ ना अपना हमारे वाले साहब फिर एक नई शक्ति एक नई तर्ज फिक्र हिंदुस्तान आ पहुंची 18वीं सदी में यूरोप के साम्राज्यवाद ने अंग्रेजों में इतना घमंड और इतनी खुदतमादी भर दी कि वो देखते देखते हिंदुस्तान के मालिक बन गए This battle will serve as a warning to other Indian rulers not to invite other powers to try and drive us out of India. They will now realize that the East India Company is the supreme power in India. But, sir, every country wants to be independent. No. It is the manifest destiny of the natives of India to prosper under the benign rule of the British rather than under some corrupt Oriental despot. जिस दौर में यूरोप में औद्योगिकरण और तर्कवाद पनप रहा था तब भारत के कुछ हिस्सों में खासतौर से बंगाल और महाराष्ट्र में उनका असर महसूस किया गया लेकिन उत्तर भारत के परंपरा में जकड़े समाज ने इसका प्रतिरोध किया जिसका नतीजा था अठारह की बगावत इधर सिपाही था बना असंतोष का धाम गरज उठा एक सिंह था मंगल पांडे ना तुम्हें भगवान की अपने पिता अपनी मैया की अरे कब तक दहवे करोगे जुलुम जबरदस्ती अब तो आगे खोल के देखो कदम हाउस में आओगे जब धर्म भ्रष्ट हो जाओगे कड़ा बाहर मरण बच्चा निक्सा बाहर आका पगलाए गए होगा मंगल पांडे का करत हो का तो। घड़ियाल बचा दो बचा घड़ियाल बुला सिपाही इनको की आंखें फूट गई हैं का अरे गौरन की पलटन आ रही है कल ही आधी नदी किनारे उतरी कल आवेगी परसों आवेगी हम सब उनको काट भूम के नदिया में बहाई देगी उन सबन को जो मुंह से कारतूस नहीं छीलत है बजा कर तू बजा चल होएगा रेफर उठावे का टाइम आ गया भैया फिर अवेल हो जाएगी पांच हजार गौरन की पलटन आ रही है खत्म करो ससुरन का काहे ठाड़े काहे ठाड़े क्या धर्म गवाई के नरक में सड़ोगे का उठाए रेफल और मिटाई दे अंग्रेजन का जय काली जय बजरंग बली या अली कौन है तू हम हम मंगल पांडे इधर गाय को आया ब्लडी फूल राइफल के गाय को चिराता पंखा नशा नहीं उठा चुप रहना मांगता अब तुम्हारा राज खत्म हो गया जाओ अपने मुल्क को जाओ हम तुमको दो मिनट का टाइम देता नशा में बदतमीज चलो उसको बैठ लो राइफल भरी हुई है हुजूर। ब्लडी खावर्स तुम सब काला रंग का पैदाइशी कायर साला अरे बस मातुआ मैं अपनी बात कह गई बस मातुआ सुनो देखा तुम लोगों ने कितना आसान है गुरुन का भी खात्मा कर दे सकते हम हर तरह की जरूरत नहीं है चलो चलो और खत्म करो और उनके बाद विवेकानंद जैसे सुधारक जानते थे कि अंग्रेजों का मुकाबला हथियारों से नहीं विचारों के मैदान में ही होने वाला है और जब तक हम अपने समाज में परिवर्तन नहीं लाएंगे हमें आजादी नहीं मिलेगी मगर परिवर्तनों के बावजूद आजादी हासिल नहीं हुई जातिवाद एक ऐसी सामाजिक प्रथा है जो हमारी कई महान हस्तियों ने मिटाने की कोशिश की बौद्ध धर्म से लेकर हर मत ने जातिवाद के खिलाफ प्रचार किया और हर बार जातिवाद की जंजीरें और ज्यादा जटिल होती चली गईं। गौतम बुद्ध से लेकर राजा राम मोहन रॉय तक सब ने जातिवाद को एक धार्मिक नियम मानने की गलती की और इसलिए जातिवाद के साथ धर्म का भी विरोध किया और हमेशा नाकामयाब रहे पुजारियों की बकवास के बावजूद जातिवाद एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो अपना काम तमाम करके अब भारत के वातावरण में सड़ांत फैला रही है और इसे तभी हटाया जा सकता है जब जनता को उनका गुमशुदा सामाजिक व्यक्तित्व लौटाया जाए आजकल के हिंदुओं का धर्म ना तो मोक्ष और ज्ञान की खोज है और ना ही तर्क की तलाश वो तो है मत छुओ वाद मुझे मत छू हाथ मत लगा परे हट ले देकर यही वर्णन रह गया है कभी कभी मेरा मन करता है कि मत छुए वाद के इस बंधन को तोड़ डालूं और फौरन खड़ा होकर बोलूं फौरन पुकारूं कि इधर आओ यहां आओ वो सब जो पीड़ित है शोषित है गरीब है लाचार है सब यहां इकट्ठे हो जाओ क्योंकि तुम सब हमारे ही तरह इंसान हो और जो अधिकार हमारे हैं उन पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जब तक वो नहीं उठेंगे तब तक हमारी मां भी जागृत नहीं हो पाएगी सामाजिक परिवर्तन जारी रहा लेकिन महज सुधार काफी नहीं थे असल मुद्दा था आजादी तो कांग्रेस के गरम दल ने तो स्वराज की मांग स्पष्ट रूप से सबसे पहले उठाई पिछले साल स्वराज्य का झंडा फहराया था the great man of India ने दादा भाई नवरोजी ने मेरा लक्ष्य है स्वराज स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा असल मायने में अहिंसा का अर्थ है दुख का ग्रहण इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि कुकर्मी या पापी की मर्जी के आगे चुपचाप सर झुकाओ बल्कि अत्याचार के खिलाफ अपनी पूरी आत्मा का जोर लगाओ इस सिद्धांत को लेकर यह मुमकिन है कि सिर्फ एक तनहा व्यक्ति एक संपूर्ण अनैतिक साम्राज्य को ललकारे अपनी इज्जत आबरू अपने विश्वास और अपनी आत्मा के बचाव के लिए और इस तरह वो उस साम्राज्य के पतन या पुनर्जन्म की नींव डाल सके मैं हिंदुस्तान को इसलिए अहिंसा अपनाने के लिए नहीं कह रहा कि वो कमज़ोर है बल्कि मैं उससे अहिंसा का आचरण इसलिए चाहता हूं ताकि उसमें अपनी शक्ति और क्षमता की चेतना बढ़े इसके लिए अस्त्र शस्त्र के अभ्यास की ज़रूरत नहीं क्योंकि हथियार की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम अपने आप को महज मांस का एक लोथड़ा मान लें मैं चाहता हूं भारत ये पहचाने कि उसकी आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती और वो हर जिस्मानी कमजोरी से ऊपर उठकर विजय पा सकती है सारी दुनिया की ताकत को ललकार भी सकती है आप मुझे गलत ना समझें शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं मिलती वो मिलती है दृढ़ निश्चय से महात्मा गांधी की गांधी जी के विचारों ने गांव-गांव में आंदोलन फैलाया और 1930 में मर्द औरतें बच्चे सब बलिदान के रास्ते पर उमड़ पड़े तुम लोग आगे मत गोली उड़ा देंगे अहिंसावादी या कुछ भी तुम खेत के इस तरफ नहीं आ सकते ये खेत हमारे हैं ये खेत बिक गए स्वर भाई साहब ये धरती हमारी तुम भी हमारे हम सब भारत माता के बच्चे हैं मैं तो आपको आखिरी बार बोलता हूँ आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते वरना मैं गोली चला दूंगा आगे बढ़ चला गए थे भैया कुछ भी अंग्रेजी सरकार के हाथा में ना पड़े ऐसा ही करते हाँ, चलो चलो उन्नीस में जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया तो सारे नेताओं को हिरासत में ले लिया गया फिर भी आंदोलन एक बाढ़ बनकर फैलता रहा भाइयों भाइयों अभी हमने ट्रेन को रोका अगर अंग्रेजों ने भारत नहीं छोड़ा तो हम पूरे देश को रोक देंगे हमारा सौभाग्य है कि बनारस से आए हुए ये नेताजी हमारे साथ हैं हम चाहेंगे कि गांधी जी के नए आंदोलन के बारे में हमें बताएं इनकलाब साथियों मैं बनारस से आ रहा हूं वहां भी जनता में आप जैसा उत्साह और आक्रोश मौजूद आप लोगों तक यह खबर तो पहुंच ही गई होगी कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके किसी अनजान जगह भेज दिया गया है ये अंग्रेज चाहते हैं कि हमारे नेताओं का संबंध जनता से कट जाए लेकिन ये अंग्रेज ये नहीं जानते कि गांधी जी ने कहा है कि ये उनकी अंतिम लड़ाई है और इस जन आंदोलन में हर आदमी खुद अपना नेता होगा महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की साथियों गांधी जी ने इस अंतिम युद्ध के लिए हमें सिर्फ एक मंत्र दिया है गुलाम रहकर जीने के काबिल नहीं हम गांधी जी ने कहा है करो या मरो लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है साथियों वो है अहिंसा करो या मरो कहा है गांधी जी ने करो या मारो नहीं कहा है इसीलिए हम आहुति देंगे अपनी पर किसी की जान नहीं लेंगे चोट नहीं पहुंचाएंगे किसी को भी पर हम करें क्या गांधी जी ने कहा है क्या से हम अपने आप को आजाद मान लें अंग्रेजों की गुलामी मानने से इनकार कर दो मतलब ये कि हम आज सहयोग करें सरकार से सरकार की संस्थाओं से सरकार के पिट्ठुओं से भाइयों हमने बलिया में पूरी हड़ताल का नारा दिया है अगर अंग्रेजों ने भारत नहीं छोड़ा तो आज से बाजार दुकानें दफ्तर सब बंद रहेंगे अब चाहे अंग्रेजी सरकार हमें जेलों में ठूस दे या हमारा सिर काट दे महात्मा गांधी की जय महात्मा गांधी की जय और फिर 15 अगस्त 1947 को हमने आजादी हासिल की हमने मुकद्दर के साथ मिलन की बेला तय की थी और वक्त आया है कि अपनी सौगंध को साकार करें पूरी तरह ना सही मगर काफी हद तक रात के अंधेरे में जब बारह का गजर होगा तो सारी दुनिया नींद में गाफिल होगी तब हिंदुस्तान उठेगा नई जिंदगी और आजादी की सुबह में तारीख में कभी कभी ही ऐसा क्षण आता है जब हमें पुराने से निकलकर नए में जाने का मौका मिलता है जब एक युग खत्म होता है जब एक कौम की अरसों तक दबी रूह को फिर से अपनी आवाज मिलती है तारीख के पौ फटते ही हिंदुस्तान ने अपनी अंतक जुस्तजू की शुरुआत की थी बेसुराग सदियां भरी हैं इसकी जद्दोजहद और इसकी कामयाबियों और नाकामियों की अजमत से खुशहाली हो या बदहाली इसने उन आदर्शों को कभी ओझल नहीं होने दिया ना उस जुस्तजू का साथ छोड़ा जिससे उसे शक्ति और कुवत मिलती रही आप खुद क्या हैं और हिंदुस्तान को आगे चलकर क्या बनाएंगे हमारे मुल्क का भविष्य इसी पर निर्भर करता है हम किसी मामूली मुल्क के नागरिक नहीं हैं अपनी सरजमीन अपने हमवतन अपनी तहजीब अपने रिवायतों पर हमें गर्व है पर इस गर्व के ये मानी नहीं कि हम अपने अतीत को एक रूमानी गाथा समझकर उसकी पूजा शुरू कर दें और इसको अपनी शान समझकर और मुल्कों से अलग थलग रहें उनके तौर तरीकों की कदर न करें मैं खत्म करूंगा रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि की एक प्रार्थना से जहां चित्त भयहीन जहां पर ऊंचा रहता माथा हो जहां न धरती को टुकड़ों में दीवारों ने बांटा हो जहां मुक्त हो ज्ञान सच्चाई से बानी आलोकित हो उसी लोक में देश हमारा भारत चिर जागृत हो जहां चित्त भय ही जहां पर ऊंचा रहता माथा हो जहां न धरती को टुकड़ों में दीवारों ने बांटा हो जहां मुक्त हो ज्ञान सत्य से बानी आलोकित हो उसी लोक में देश हमारा भारत चिर जागृत हो भारत चिर जागृत हो जहां कर्म का रथ बिन बाधा हर पल बढ़ता जाता हो रेगिस्तान न आचारों का विचार जल पी जाता हो पौरुष का आवेग जहां पर रहता सतत अखंडित हो उसी लोक में देश हमारा भारत चिर जागृत हो भारत चिर जागृत हो भारत चिर जागृत हो हिरण्य हिरण्यगर्भात् समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीम् जामुते मस्म कस्मै देवाय हविषा विधेम वह था हिरण्य गर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान जो है अस्तित्व मान धरती आसमान धारण कर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अभी देकर जिसके बल पर तेजो मैं है अंबर पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर स्वर्ग और सूरज भी स्थिर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर फैली है दिशाएं बाहु जैसी उसकी सब में सब पर ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर